Kadang-kadang Samson Teron lapan pinengwe talk soon six hill to the constitution of India and autonomous state pinengwe in deng paru kita mula great pilo 314 episode uh, lo kasi pinengwe tum long kacukate ing pen panelis do bang thom kasi ino pen do sini pisti da ko apransi ini dong kang ni bangke ake hai sar jai kata retired IAS officer lapan nolang ni doni PHLC long ame pulo central committee kakeo pulo sar lapan adun tutulang ake hai sar rajan timung alang ni lumba jangolong ex candidat lor dapat central committee lor tak treasurer lor. Alang lagi mandam ini kita tengok pen kita yang pot ni nak long pen tengok. Tapi nak tunggu tu tulang niliar bina kangi lagi sangki rita pram sapi e alang lagi. APA e, e, Chelsea Central Committee lor women being secretary in charge. Akhirnya pilih ni nanti. Nanti aku faham tengok pen macam tu pot. Tapi non apor dulu posi apor panahok ke dalam nak non dam tu pilih nak. Tapi pinengwe, jadi saya itu jadi tanpa jika lahir lo, RSS BJP तुम एजेंडा लपेन अदम सुबह तुलिपो लोक चाटी या केनन सोत कोन लपेन पॉलिटिक्स लो तुम के काम से जोड़ नते कुपी पी आले से दम को तुम अवार साइलम को लपेन कोन केनन सोत वे कि तुम तमे लपेन बॉर्डर को था लपेन अ बीजेपी आरएसएस तुम आ अके मान के लहलो एससी सिदुल का सिदुल था गो बैक को असला सो को था से तुम से थाम बोस तमे যে থান পম্পিয়া প্রাণ আকেনাক শব্দ কোক পসি পেনেং মে বানকে বর্ডার আলাম মেসি আপ্রান্সি চেক করব পসি নন অলম ইনটু জাসমে বেস্ট গার্ডিয়ান লম না মেঘালয় বর্ডার লম আলাম কি কে থে পে না যক মুনে তুম হাদা বর্ডার এরিয়াস কে দো তুম বাকে কাফেরে সুদা দলো মানে বাকে কুপি দম প্ল্যান বনে পতম দলো লাসো পথাসি নন চিত্রান বজি নাসি লবাং সো আলাম কে থান যে ফান nili aki hai sar jai kathar pansi apran si alang de pansi apor pipon lo ala atima alang tu kini press media dole lo lapen akedan ah, son ko son ben sili tum ah, ken kam pansi jorun nahi ma lapen ko ko son ben sili tum ke klem ko nanti ma non ki bansi dangar ni alang ipen le non arju pon ap tiek me kardong chuning 2022 surini ra enkoi ra inia ning kan Assam Chief Minister himanto bisa sorma pen Konrad Sangma Meghalaya Chief Minister alang itu give and take a agreement give ke kipi pula kipi mana karbi yang long long le Meghalaya pan kipi nangi la pen take wa bangke Meghalaya long le Asam itu kita wanita karbi yang long le abinonge karbiang log lagi pilot de karbiang log si wanang po cita lama bangen la pusan kali ye kacing wai kacie top ke. bangke halatum give and take agreement cha top dat lo la long ilitum karbiang log autonomous council ACM la EM atau an MSC atau an tuliram rong hanga ke high la pen MP Horensing Bia ke high la pen MLA รูปสิ่งเตโรนักให้ยล้วเป็นอันนั้นกับเพื่อนกับตัวมันได้เช็ครอยดนเอ็ดละลาสวดเต็งเป็นอพอรซีอีตุ้งการเบียงลงอลงเลียบานเมฆฮัลโลยผ่านเจ้าพอดายเอ็ดละลาอลังลิตุ้งสิตาลิตุ้งพันนังทันเทเดนรัตผพันเป็นกลางคลิเดกโลโลอารมณ์คนโลโลเอียสิเอ่อก็เขาได้หรือมั้งล่ะแกเป็นกลางคลิเดลาเป็นโคโลโล Meghaloi a det pen ko PC ke wan tuloma la pang ta pe klang kredet. Da non ke klang a bangela puhelo. Arni si muthade long. Non jang mi jang mi po krip ho arni. Khasi hills pen janja hills pen. Komat atum lo ne bang amat muthade bi po arong abang. Kove arong hem ke karom ing hin arom ke la jatana anan chor pila la pen alam li tum pulo mutade arong ta achiti man ke ne tum arom ku si hala mo jem ku arom sar pulo arom kachi kachi bohong ke abinong ke rom a boundary rom a himasi kachi chi chot anak meghaloy la pen asam a အလုံးလေးလည်းကချီချီကြတာလေး wrong အလုံးလေးစကချီချီကြတာနာအမဦးလေးစတုံထန်တာအဆမ်ပူလစ်တုံရထန်တာကလင်ဂလေတာတော့လာဂွန်ထရောင်းလလာဒါခဲလို့ကိုပြပစီအဆမ်ပူလစ်တုံကလာဂွန်ထရောင်းလပြပစီကကလင်ဂလေတာအပေါ် CMEM တုံ MLA EM ဟလာဒါတရန်ပီတာတော့ဒီ EM alang li area lo ri rina terang rina terang pi pula ne pe ne alang li tungan ta do dun trip ya pot lo ke do dun trip athe ke alang li tum la karbiang long jiri kendeng pi de nianta meghalaya pan pi ya tu la si alang li tung do dun trip la pen asam benta order pi pe de lo police तुम्हान ऑर्डर पीपे दे लो nang tum dun today ni tum pipela ku rapu dun de de pf no po nang tum lang dun jo lang dun ding ti tino ko an si alang li tum asam a minister a chief minister da pu de de la si ke lah, lang dun lor no itu karbia tum si ka chini ne chota na ro la salang ke chini no da ko chini chek de de lo a thema itu ma si am tum si nang than de de lo MAC tum MLA tum si nang than de de lo alang li tum deep ek lo alang bang ke la la de ama kre troxier ni amang ta ko wang thule lo halasor ni bang anerlu si bang lo la bang ge a officer tu meghaloy a police tu la pen khasi student union alidar tu bang lo wang lo nang ke lo la mutade bete nang lang lo alat le tu aning ti ke ko si bu nang tu down non ta ku pe dakren thura down non la ge ni tu ma long le Eh, lah, lelaki ni tu belum lek buat bangai pulau. Saya tak damnot buat bangai pupik. Ni tu lagi mengalau yang long lelu kunci ala tumpu. Angge lata asam polis tu muda aku langdon tulor. Kan Tang pudun kudun dia dia lelu kunci pulau sor ni tak. Asam polis abinom ah, ke <clears throat> itu malong lelang buat sonte. Asam polis dah ada doklum nanti lapen. Dua tak doklum lo. Lapen magistrate ada biak nanti apa lo. Magistrate tu ada ao ah, ah, fi eh pape doklung na ngia potla ne li tum plain district kam claim an ke ko nan ne a problem a kisum dolo pulo dan de magistrate hada toy yu pape do do pape do kok ti ne li me thang ma ta eh do dun nang lo ha pwd a a guest house along ne tum ke do do la son hol pwd ba pin ne ya ah, guest house along batai sige ni lige ohomya tuma ahem sige do nang lo là son cam cái clem cái nam cổ bộ son cái cái hủ địa thay cái đồ cả cái làm cái nam cổ bộ ta ta nói cái minister ta tội thế này là đã là pen police đô sĩ ta giải sự sĩ bị chọn lo đô năng kim gì bị đô chọn lo à cam mà mang cái papi clem cái này là papi làm cái này là anh cái cái việc này phải rồi lo có pilo mà chúng mang cái tôm cái tôm फिर ही उलो सता दा कर भी हम लोग पेन के C M E M M L A M P तो मन ना दो क्लिप लो राम दुने दे दो आथे मा ला के की पितांग लो बा हा तो बुय आंगे नॉन के कर भी तो मा फिर ये सोनो बा के इतुम बारु मेघालय आ लोसिदन दुदुन कक प लोंग ले इतुम चे लोंग ये लंग मा चे लोंग ले अलंग इतुम पुलो ने तुम ए डोंका मुकाम पेन ए आर ओ पेन पत्ता चे पोन पो पुल हेडी सितहा मा मेघालय आ लो बा के lason le patah yung pigal ihadawan ke. Alam ni tum sum o oh, po po sima thal hai lah, eh, di. Seta e son o bangke, meghaloy ar lo bangke joy ki nuchot ko. Athe ma, meghaloy ar lo bangke rangbar snong tu, wahe snong tu, dorbar snong tu si hada ke, long liya patah ta piji hada ke. Laman si im e tu si piji. MSC tu, MSC EM tu, a file nang bihu po po isa nang tonte ta nang pipi po bangka lilo hada bangke. ke poisa le pipe si ta hada bang ke poisa ta hang hello hada bang ke patta ke PJ po hada bang ke CE matum recho tu si PG hada ke la ben ke rambas nong wa hes nong atum তার মানে ইটুম কার্বিয়া তুমলো পুলেতে রাংবাস নং পুদা পুপেলো ওয়া হেস নং পুদা পুপেলো মেঘালয় আর লোলে দুদুন সিতা হালাতো মাই পুজি কে রং আসার পুলগে পুপো lapan ke serwan cap pula ke pupu hmm. itu pudulan pas serwan cap ke ni tu ramba eh snong lo mana dorbar snong lo lah pula dorbar snong ke serwan kep lo pun itu serwan cap ating sini tu patah ci pipo pula de hala meghaloy government ta kroy dek tu council tak kroy dek pada ke iem malam dam nang ni lo patah kasi em dam pura dake iem revenue si bang ningkan pota a ah, file ta bihup lo ke di eh patau na pipe de ti tiga di dake se ta ada ka mangel la poli lo joy chu o ko hada mangge la si eh non eh, kama tha ki sum ge la lo ko pilo mai tem nan ko alang i tum ge non ge bang long li ge kar ge long long li ge si em i em tum bang pie no me dhalo ai la si alang i tum non ge hala hala da ki do akar ge tum ge non ge eh meghaloy hala da eh rangbashno matum CE betul messaging kido nampo. BDO hadak BDO lah kan hadak ah magistrate tu messaging kido nampo. Non ke oh. lah puji Allah mak ke. Anje ison abang ke tu ning dulu jin De West karbiya lo aci ke hmm. Meghalaya man pijat lah. Aci tim lo nang ipi. Ati mak kilometer ingkoi arlo nang lupa ko mati di. Aci tim dokai pijat lah ya. มฆลอยจอมฮะอันเกนนอนก็มาทักอิสุนเกอิตุมนันนิงออยลนิงโดนยินเลยกาบียงลงอิตุมโดราเป็ดพิซีนองเกนันทักคุณเลยนันทักคุณอันเดยงสิอิตุมโดราเป็ดนังคุณลเตกพิโลกวินันปอโดราเป็ดนังคุณลเตกเสด็จบังคองซิลเอ็มพีเอ็มเอลีทุกบังพีเอโลโดราเป็ดลงเลยลงเลยอันเดกิโดราเป็ดบังอาซัมกอร์เมนตันอิตุมันนั่นเป็นโดราเป็ดลงเลยลง Nampi dora pen long le lande ki dora pen dia panke ko pilo iklem nang po no ke la si hala dak ke do akar bi e do ta pulo tang de itu la west kar bi ang long east kar bi ang long le pu pesita west ar kar bi ang long ke do ano man me khaloy lo dun tu ep nang po di angin karbiang lawa me ku pedet eh, ku kuanta eh? hati hmm. ah, oh, Isa de ista dunjo na lah, ko ang ito ng dora pet long ko oh. la bulo yon asem asam ben chikatu chikatu da kang la bang me chupi ko ko sante eh, me me me si tao pa ni tao tange ati mga tante ito mga ST ko ang status ng physical ba sa tao pag ST yung dumay ko apen sixty two tayong dang cream ko halaga mga apa hendak kamu dak mangge itu man sudra sina apa man lo man jadi hendak hmm. ke sudra nang peman itu man kurang day nang peman ni SC sini nak pergi bawah. Oh, SC Doom. Si Doom mana nak pergi ke ada ke ada ke nak pergi mana ni. Meghalaya yang tu dulu oh, hmm. pun dia SD ke celok. Oh, serta itu ni tu ke si hoki he. APHLC pun ke am dunang ke hatang le dun ya nan pura itu si hoki. Itu bang ke kar yang lo bang ke pi phuk nan ni. Oh bang le itu bang ke tu pu ke. Acha, lale one point lo. Lah. Dei, lake itu kar yang lo meghalaya anatu toy dun juila. Hmm. Ante Allah ke long give and take ku kan deh. Hmm. เต้ก็บังไอ้คนโน่นเต้ก็บังบังการเป็นโลกาลีเดเต้ก็บังแกบอร์นีฮักเป็นฮักคณะปาระอังละเอ่อจุมมากระตุมอภรางกุฎอ่าดุมเอ่อเดชดุมรักกุเดชดุมรักกุละแกคาร์เอ่ออเมริกาเบียตุละเป็นจุมมากระตุมดอราเป็ซีอิมออฟมิลิมนั่นเองพี่ลูกนี่ฮัลโหลโซเอเรียอังแก cuma katum area si non endet po sita kar biang long long le na pigi kali कि पीजी के Kamrup district along si PG a Assamese tum si cherai